صار معكم حجي في حلب داخل حصار اشيل المقاسي اللي تعرضتوا له شهور ضلينا حصار الحمد لله ما الله قطع فينا راح لنا شباب راح لنا اولاد بيوتنا راحت دنيتنا راحت يعني منا لربه ربه بحاسب بس خلص حجي لو تحكينا عن تجربتك ال 15 يوم راحت ولا 15 يوم بالجبهه هل هو من القصف يعني من كثر القصف؟ برميل برميل هو هو و 11 برميل طبوا فوقه 11 شخص طب برميل فوقه بالجبهة الله بياخذ حقه